Мне тоже кажется, это идет президент. Да, берем камеру. Все. Арина, бери камеру. Ребят, не сейчас, пожалуйста. Сейчас у президента будет выступление, сейчас мероприятие. Давайте позже, пожалуйста. Хорошо? Не мешай народу работать. Извините. Добрый день. Добрый день. Как соседи поживают? Ну, как соседи поживают? Вы же в курсе не знаем, как приедем, что будет с нами. А сюда мы выехали. Ну так оставайтесь. Так и хотим. Уже налаживаем контакты. Помните, 10 лет назад, как к вам приехали? Да я помню, но ну, вы журналисты, Конечно. вы какие-то должны были быть журналисты, если я не ошибаюсь детская академия радио и телевидения. Понятно, но они хотели быть журналистами, насколько Стали я помню. многие. Стали уже? Да, ну, я да. Поздравляю. они же выросли. Понятно, они же понятно. Выросли, ну вот и организуете да. у нас академию здесь. Чего вам ехать такую даль? Уже вот оставайтесь. вы знаете, мы уже с Глебом Лапицким об этом говорим. Ну, Он говорит, Надежда Владимировна, ну сделайте уже вот наконец-то Вот нас. именно. Да. Тоже будущий журналист? Нет. Нет. <laughs> Почему нет? Военная карьера. А, это, это хорошо. Но только не в Латвии военным. Здесь. Здесь, конечно. Зачем нам в Латвии? Господин президент, у нас на радио есть авторская программа «Номер один» или «Формула успеха». Так как вы сказали, что президентом не становится, президентом рождаются, расскажите нам, какая формула успеха у Александра Григорьевича Лукашенко как человека, как личности, как отца и дедушки? Ну, ну какая формула успеха? Э, родившись президентом, вот и вся формула успеха. Э, я действительно не шутил, когда говорил, что президентами рождаются, потому что у человека, президента будущего от природы, должна быть определенная интуиция, должно быть определенное чувство – Э, которое его никогда в жизни не подведет. Это в жизни не приобретешь, это должно быть у тебя от природы. Если этого нет, как у некоторых э, сейчас западных политиков, глав государств, в том числе, к сожалению, у наших соседей, ну тогда и президента нет. Слава Богу, что там президенты не обладают теми полномочиями по Конституции, как в Беларуси, ибо была бы беда. Что касается исполнения моих обязанностей личных, отца, дедушки там и так далее, то меня поставило затруднительное положение. Я как-то над этим не думал. Ну, как все, как все, как твои родители, э, как твой дедушка, как твоя бабушка, они себя ведут э, таким образом, как и я. Как обычный человек, только времени у меня меньше на моих детей и внуков. Все как обычно. Это тоже главное для президента – быть таким, как все люди. Спасибо за маленькую, короткую, хорошую беседу. Желаю вам крепкого здоровья, выдержки, мудрости в вашем непростом деле э, и, конечно же, процветания Республики Беларусь. Спасибо, а тебе в ратном искусстве достичь высот в ратном твоем деле. Спасибо за интервью.